dua before eating. بسم الله وعلى بركة الله بسم الله وعلى بركة الله بسم الله وعلى Barakatillah. In the name of Allah and with the blessings of Allah.